жаныңда болмағасын алаңдап қатты менің басым күндер өтер бәрі бітер қалай сені көздерім көрмей кетер көрінем соңғы рет шыққанша соңғы дем айтпаймын ол жаққа жүрегім тонды деп аспанның жарлығы ішіңді жандырды аспанның көздері ісіңді аңдыды өзіңді жасырма езіліп жасыңа өтетін ғасырда уайымдама асырма оу басыңнан оу басыңнан сөз асырма сөз асырма болам жан дәрмен жаным қасыңда